Вы ну, никогда в жизни не догадаетесь, почему у меня такая музыка. И сегодня я снимаю вторую часть. Давайте начнем играть. Сегодня это мое видео, вторая часть. А я все занимаюсь сегодняшний день. Минус пушистый. А, сволочь. Это лаги. Такси. Притормози. Да. Если не бачу девушку, да, это коробочка. Для вас я радостный, а для себя я грустный. Он ну, бросил девушку, за этого я... Ну, сейчас держу. А, блин, мы только же начали играть. Ну, ладно. Так, мы пойдем... i Oh. olacağız my Serbest. Это было чуть не чуть. Вон там улица. видели? спать как маньяк. Дальше напишу что-нибудь. Папунки, папунки, папунки, папунки. a partir viu? zero. Wow, mas que fresca! Acidez. Кэш, да? Будем брать кэшку. Или сумишь.

могу, я не прокачиваю, не все прокачиваю. Не всякий раз. Играю приносу. И знаю, что можно вот так по-новому. Бля, уже просто еще, <coughs> блядь. <coughs> Не, он как это? Как всегда или это? Если это... Ты не просто не вспомнишь. 嗯。 А, черный, впереди. Полюбасы. А! Вы это видели? Это реально походу кэшка. Только в виде Майнкрафта. Это еще не забыл. Мы сейчас будем лучше готовить там гранату. И туда закидывать придется. <coughs> Будем зачистку делать. Go, go, go! знал, что их было два. Yeah, what the hell? Это называется полная зачистка. А. Неужели ты не Неужели? Бля, я не хочу, если не вам видео, то что надо. Он все доигрывает. Ах ты что, Они а вон же все, можно кататься. Ладно, всем до скорой встречи. Я